Bandeko ya sika yango eye Bombeshell TV. Bombeshell TV. Eza bombe te. Eh? So meli bombe boye bato bakokita boye. Na biso tomatisa bato yango totie bombe echelle. Bombeshell TV. TV na yo, TV na nga, TV na biso. Basabona kaka. Basabona kaka. Mwana mama, omoni makopi ndo sabona na nzoto atan Georges. Abala yo te. Osabona na nzoto atan soki soki Jean Didier soki atan Junior. Abala yo te. yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na sabone basangana ete mpasi nazalaka mpo ngai na bango toyokaka na te esi tolongwa esi nalongwa soki lingi tala ngai tala ngai na bombe 7 tv eh, eh. baza mtima le meilleur tatoueur de Bruxelles on a ici la main d'or là je vois directement mon partenaire très très très privé Yann euh, Yannick Dijas les petits Madiba les petits fils des dieux je crois que tu vas bien je salue aussi mon vieux Balbi mon bal des fois ce que si vous L'homme à la barbe blanche, Guilain Santi Somisso, depuis Belgique, un hein, président et à Sebembo Marché International. Naza ba femme de valeur hein Glody la tundra mwana ba maman ba maman balinga nga tellement trop alors euh, pourquoi pas kopesa ba femme de valeur na nga mbote là je vois directement je précise hein les femmes avec F majuscule parce qu'on doit savoir il y a aussi des femmes avec des petits F hein, minuscules mais là ce sont des femmes avec F majuscule là je vois directement maman Lila Nikondo maman na nga maman ya bana ebele moi c'est moi on conseille mais asolola tellement bien vrai chérie nzambe akela je salue aussi maman pasi chanda hmm, femme de bonheur naloba yango toujours kozala pembeni ya mama pasi epesanga kimia eh, wana eza makaya bamungwa te je salue mami chantal zonga la mamie de Evana depuis quelque part hein, moi si à kilo moi si mon sanga toujours le jaloux vont maigrir elle a toujours l'habitude de me dire est-ce que ce mona mutu aza mokati mbila te amata nzete ya mbila hmm? donc soza mokati mbila te komata nzeta mbila te mpo okokweya rebecca de panamas vrai chéri hein, la, hein, une femme que dieu vraiment a vraiment eu le temps de, hein, de bien créer je vous salue mes mamans de france bamama londres napesi bino mbote bamama ya belgique napesi bino mbote en tout cas merci pour vos appels omoni perruque na ngai hmm? perruque oyo nalati nayesi bino mikolo toa na partenaire moko très très puissante maman marie kabelo bozwa temps ya omona ye Atekaka ba cabelo, atekaka ba mèche, atekaka ba perruque alors bokosepela nde makasi alors oyo eza perruque perruque ya ba crone alors bokomona ba perruque ya ba kinki mpe ezali maman, maman Marie Cabello depuis euh, quelque part je te salue alors n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Bombasha TV départager mes vidéos et pourquoi pas de liker alors bah, sujet tout ça quelques points énumérés alors euh, tout non la page noire mais condoléances à la diva congolaise hein. euh, Barbara Kanam qui a perdu sa sœur on l'a vu sur les réseaux sociaux on ne sait pas si c'était suite à une maladie ou quoi mais elle a perdu sa sœur Tania je ne sais si c'est sa grande sœur ou c'est sa petite sœur mais toutefois c'est sa sœur en tout cas mes sincères condoléances à la diva congolaise aussi mes sincères condoléances à la famille de la fille qu'on a vu, la fille qui devait présenter, avoir la fille de sixième année, Sagesse au oh, tout le monde va vidéo, a sur les réseaux sociaux pour lober la paix Apparemment, elle avait prédit sa mort et puis elle est partie. En tout cas, mes sincères condoléances à toute la famille. Ça fait très mal, surtout à sa maman, euh, de perdre une Si grande fille mwana asi akomi na sixième omemi mwana nzambe abateli osali ba effort otangisi mwana kotangisa mwana c'est pas vraiment facile alors euh, nzambe abateli mais elle est partie en tout cas sagesse mulumba mes condoléances à toi tobeta na lisolo oyo ya ya leki na biso parce que c'est une petite sœur par rapport à mon âge ya leki sagesse mulumba oyo azalaki na baninga na ye oyo makambo esali biso mpasi parce qu'on dit toujours na youtube na bareseau sociaux Tolalaka tolamuaka mais makambo ezalaka toujours ya sika alors video, video de sagesse mulumba elle était avec ses amis na salle de classe kaka nde ezalaka bosala ba video et tout ça mais alobi eloko moko soki nakufi botya video oyo Etant que parent, etant que grande soeur, etant que mutu Nzambe akela, esalaka pasi. Omoni makambo mosusu tolobaka yango na se ya ba jeux. Tolobaka makambo mosusu na se ya ba jeux, tolobaka makambo mosusu na se ya pasi obimisi maloba. Na se ya esengo tobimisaka ba maloba. Na se ya sentiment moko boye, ekoki kozala sentiment moko ya bien, ekoki kozala sentiment mabe mais tobimisa maloba alors de fois on tient pas compte de nos paroles. voyez alors moi d'abord je condamne d'abord ces personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour condamner la fille elle est déjà partie ça sert à rien pourquoi vous la condamnez déjà parti. Ce qu'on doit faire, c'est peut-être représenter ma condoléance à la famille. Josué Tanguilil Benza, mon chéri de sang, je te salue. Voilà. Normalement, dans les réseaux sociaux, vous la condamnez, elle devait faire ceci. On ne donne pas conseil à une personne qui est morte, Seigneur, c'est quoi ça Elle n'a pas cette bassesse, je ne sais pas. On donne conseil à des personnes qui sont vivantes. Moutaza vivant, PC est coincé, mais elle, elle est partie. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit juste tirer des leçons à l'acte posé. C'est ce qu'on doit faire. je dis toujours dans ma petite analyse. Hein? Maman Pasi Chanda, Peut-etre yo osala toyebi te comment tu avais passe ta semaine na ndako na bino bozalai nde nini toyebi te toyebi te ozalaki na angoisse toyebi te esprit nini ezalaki na yo toyebi te en, en fait c'est vraiment triste moi ce que je seulement retenu oyo nakoki kopartage na bandeko na ngai ya internet na média que kaka nde nauti oloba tocontrolaka maloba na biso oyike tokende nano motu mosusu omona aza na sentiment mwa ya mpasi makambo eza facile te parce que kozala mpe na bakino ou bien peu importe partout ozala makambo mosusu ezalaka facile te oyo mosusu akozwa na facilité yo ozwa yango na facilité te makambo mosusu oyo ozwa na facilité motu mosusu azwa na facilité te ainsi va la vie c'est comme ça c'est dieu qui l'a créé et c'est comme ça elle a dit que botia video mokono akufa botia video mokono nazoyoka sola liwa à nos sa vidéo na sa vidéo na classe mais on ne connaît pas le cœur de l'homme est méchant les réseaux sociaux est rempli de gens très très mauvais même pas dans les réseaux sociaux, dans son entourage, on ne sait pas qui est qui. Dans sa famille, on ne sait pas qui est qui. En tout cas, moi, je dis seulement que na tire leçon na tire leçon parce que naza parfaite te moto na mokili azala parfaite te makambo esengaka esalama mpo moto atire part na ye so naa na esengo nzambe asunga nga na maîtrise na contrôlaka bajoi na nga eza na bato mosusu na mpo na nga natanga nkombo so natangi nkombo napesi exemple ya sere na ngai te sœur na nga mère na nga kissindjora Heritier wata amemaki ye na poto ti ake na poto azo akomi eh toko pesi ye ku kombo kissindjora l'international elle est trop contente elle fait des videos et tout ça mais na se esengo wana elle peut dire des choses hmm? kissindjora ko tenir nga rigueur te en tout cas na beti banda te na opesaka exemple wata asali yo play mais na se esengo okokende mpe na bamwa bokomo adore motu par exemple nase esengo peut-être sagesse ye abimisi bamaloba moko boye wi motu nase esengo abimisa nase esengo tellement ke okoloba ata okosala ata okoloba ata makambo moko boye ata kokisi nzoka ata ata konga moko basali nga play nazwi exemple honorable jekoko asali nga baplay il faut nazala na na maîtrisaka ma maloba na nga nase esengo nase ya sentiment boye tu fais, tu fais sortir des histoires et puis après toyebi te kobimisa maloba malamu okobimisa baloba mabe et après ya de retombe en tout cas eza vraiment pasi kaka nde balobaka na bible la vie et la mort sont au pouvoir de la langue la, la bouche là avant de faire sortir quelque chose il faut tourner la langue sept fois je sais pas si c'est ekomama na bible nde balobaka tourner la langue sept fois avant de parler hmm? makambo oyo ekomeli sagesse molumba ezongeli biso su na baproblème oyo tokutana yango bato balakisa biso na bareseau sociaux nasololaka te na chinois noir Hum na solola te na cameraman na nga Drake. Na se ya maloba na komo bimisa ba maloba moko boye. Na se ya kanda na komo bimisa ba maloba moko boye. O makambo ezongisa susu boye. Batu na se ya makambo ya YouTube, likolo ya makambo ya YouTube, peut-être vous postez vos enfants sur les miniatures par exemple. Parce que to mona ka eza elengi ya YouTube. Nazui mwana na nga na tie na miniature. Nazui papa ya muninga maman muninga na tie na miniature. Eza ba leçons à tirer. C'est ça. Na se ya kanda à cause de la colère à cause de la colère nakozwa peut-etre naoluka defaut moko ya Glody la Tundra naolinga na finga ye na réseaux sociaux par exemple Glody la Tundra euh, je sais pas quoi dire voilà naluki ka defaut moko mais peut-être c'est pour la faire du mal mais c'est pour la ridiculiser ba gens ya maloba na se ya kanda na se ya maloba kaka boye na sentiment tokoma kocreye bamafinga moko mosusu ezistaka te babambeli oka etiquette moko boye na se ya mafinga en tout cas mes condoléances à la famille na retenir que faut natona langue nanga cette fois ata eloko yango eza mpo na buzz natona langue nanga cette fois vana bimisa eloko moko peut-être ekoki koblesse ekoki kochoke moi ça me fait tellement mal Laissez la tranquille hein, présenter des condoléances à sa famille en tout cas ça fait très mal voilà j'ai pas trop à dire euh, pour elle en tout cas eza ba mort mort epesaka pasi mutu moko ta kolinga likambo oyo ekomeli sagesse même mpo na pire ennemi na ngai nakosouhaite yango te vous comprenez tobeta no masolo kaka ya bamatanga eh, obike bino mpenza bamusicien boyokisa biso soni eh. franchement ya ces choses qui se passe mora esalamaka nayebi te na mboka na nga nayebi te soki na bamboka mosusu mpe ezalaka yango na musicien akufi toyoka kaka o lil wayne aliaki mbongo beyonce balie mbongo ya oyo akufaki na crash oyo na mwana na ye tout ça gouvernement epesi mbongo ya kobi brian par exemple oyoka te beyonce je sais pas si ça te passe oyoka te o drake oyoka te euh, napesa ata kombo ya basketteur moko boye tu vois aliaki mbongo mais moi je me demande esala mara na congo mpe bato baliaka mbongo wana basalaka bango eloko te ça n'a pas seulement commencé avec defao bobimisa nango 25 000 dollars ya defao bobimisa yango nous foutez la honte hein, franchement et puis na mboka na biso yango mpe omona bato yango balie bambongo ils sont là baotambola hmm? bobimisa nango boliaka kaka mbongo ya bato ya matanga bapesa gouvernement epesa montant boye Toyoka kaka balie. Gouvernement epesa mbota boye. Toyoka kaka balie. Gouvernement epesa mbota. Bobimisa mbongo ya Defao. Sinon Defao akobimela bino na bandoto na bino. Akobimela bana. Vous avez pas honte? bakombo na bino etangamela totanga bakombo te loba na carmel odia toboyi na biso ya mukama te bakombo na bino toyebi bato bolie bambongo ya defao Bo pesa ba mbongo vous nous foutez la honte et quand le gouvernement va pas donner l'argent ezala que ba pesaka mbongo te oh la la soni hein au peuple ndenge ni bokisaka biso soni en tout cas vous nous foutez la honte bo liaka ba mbongo ya batu il a une famille au moins tu es à la famille mais c'est entre vous les musiciens Kofi Olomide a dit ceci, héritier a les profils d'un leader. Voilà les profils d'un grand leader. Là, je précise. En tout cas, vous, vous, vous, euh, vous connaissez la suite. En tout cas, je dis, je ne m'attendais pas à la réaction de, la légende en fait. Par rapport à Marambon Leki, de Bettina Lissolo, il y a Héritier Watanda, mais à qui photo. En fait, ça fait un peu le buzz et puis ça a créé quelques polémiques. Moi, je suivis même quelques journalistes qui disaient Nde eza boye kutu tondimi te keve euh, quadra kozongisa su kisi njora na, na, na, na, na mouvement un vieux quadra c'est un rancunier les gens ont tout dit moi je m'attendais même pas à la, ré, à la réaction de vrai en tout cas vieux quadra félicitations okangi bato bazalaka bilobaloba nini encore les gens il y a ces personnes qui aiment trop trop parler pour ne rien dire bokanisi ya nini kofi afinga héritier non non il s'est comporté comme un père, il s'est comporté comme un leader qui réfléchit. Il a soutenu héritier Fingeta. En tout cas, héritier Wata, euh, yobakisa eza te na oyo mopawa alobi ezaka bongo parce que toyeba ke album nobimisi mikolo en tout cas ezo cartonne osali musala no bien babi euh, bato ya la team wata bakoki kokima te les gens qui attend bazozela ke la team wata oyo bamusicien bakima non bakima te parce que bango bazosala na bango bacarrière na bango euh, professionnel na obeta su lisolo mosusu ya basongisongi boyebi ke tozela baanalyse bato basalaka baanalyse ya biobio bozalaka wana juste Mpo na kozwa ba kosala ba analyse mwa negative bomonaki scène euh, je sais pas scène babenga yango scenario ya Ursule hein scenario ya Sila na na na Bellevue ok bomonaki yango tozela bino bosala baanalyse bobimisela biso baaudio awa ke sila na bellevue bayokanaka te sila bon baza bato esalamaka mais bomoni sila na bellevue bazalaki ensemble basali Photo ensemble en tout cas les abakouk famille libota en tout cas felicitation à vous bosali eloko moko bokangisi banguna bokangisi bato bazalaka toujours wana mpona komédite haine mpona kozela komédite eloko mwa mabe entre baacteur na biso to baartiste na biso en tout cas félicitation à sila qui a fait un très bon travail félicitation à bellevue vous avez vu que même si peu importe le problème oyo ezalaka esengaka ke tozala na bomoko po ezala susu bien alors nakomi nanga ko chute hein nakomi nanga presque na suka n'hesitez pas de partager nos videos n'hesitez pas aussi de liker pourquoi pas de suggestions de remarques ezala bien Jeffrey Tatou le meilleur tatoueur de Bruxelles on a pour ça tatouage moi ya propre on a pour ça tatouage moi hein ya la main d'homme ça le tatouage n'est pas ingenga na tatouage moi tatouage tatouage moi ya très classe n'hésite pas de contacter Jeffrey Tatou Rachel Mazwa mon habilleuse de luxe Rachel Mazwa wana posa elamba ya modèle nionso yo contacter ka Rachel Mazwa hein Rachou da business va sur Instagram okomona ye akoyela yo bilamba golobi la tuna mikolo bomona ye na ba style na nga c'est Rachel Mazwa na suki na nga c'est maman Marie Cabello alors yo pe wana posa basalela yo publicité n'hésite pas de me contacter wana posa balobela produit na yo Glody la tundra aza awa video mosusu ezo circuler na ba reseaux sociaux ya yaya na leki bazosala ba video xx en pensant je vais dire voilà basala ba video xx uh, likolo na yango epesi nga mpasi nalingi naloba kaka baparent baparent tokontrola bana balobaka mpe toboti bana toboti motema te alors bana wana bapesi biso mpasi je me demande kaka Soki ba parents ya bana wana ba moni yaya na leki bazo sala ba video wana etat ya mama surtout je moi je me mets je prends plus la place ya ba mama parce que je suis une mère yo moto otala ngo moni mwana no na ndeko na yobi ke ba ba ndeko bazo sala video ya xx makambo wana ewuti wapi ba monaki yango epa nani ba moni yango epa nani Nani alakisi bango est ce que babandi yango ka wana to basalaka yango deja soit na leko no to na bandeko na ye alors toyeba ke bana na bakotisi inceste abomination na famille je suis à la fin de mon émission tolobela yango mpe kaka kalamite na chinois n'hésitez pas de partager mes vidéos N'hésitez pas de liker. Je salue aussi euh, Magali Faet Bacharge, moi c'est Mbinga, je te salue. Grâce et Banda, la fille intellectuelle, moi ça me poussait, je te salue. Depuis quelque part, maman Lila Mikondo, maman Chantal Dangar, Haa la mamie de Ivana pasi chanda depuis Paris haa maman na ngai ya kati babi bango ba makaya ba mungwa te Rebecca de Panamas makaya ba mungwa te kokotisa bango na vie na biso epesi biso kimia Yannick disait scandole hein le manager le, mon manager très très privé je te salue depuis quelque part abonnez-vous massivement sur Bombeshell TV et puis partagez nos videos au revoir.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 osabona na nzoto atan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? mai likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv